welcome to crazy mads. ඉතින් අද කියන්න යන කතාව තමා අපි කොහොමද චැන්මායි වල ඉඳන් චැන් රායි වලට ගියේ කියන එක. ඉතින් මේ අපේ මහා තායිලන්ත සවාරිය ගැන ඔගොල මේ වෙනකොට බලලා ඇති කියලා හිතනවා. ඔගොල බලලා නැත්තම් පල්ලෙහා දාලා ඇති link එක නැත්තම් මේ වීඩියෝ එකේ මේ link එක පෙනෙයි. ඔගොල්ලෝ ඒ link එකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද මේ මහා තායිලන්ත සවාරිය අපි යන්න පටන් ගත්තේ කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ චැංමායිවල චැංමායිවල ඉඳං චැංරායිවලට යන්න අපිට ටැක්සියක් ඕන කරනවා. ඉතින් අපි කලින් දවසේ එයාපෝට් එකේ ටැක්සි ඩ්‍රයිවගේ නම්බයි කරන් තිබ්බ හින්දා අපි යාර කතා කළා අපිව ගන්න එන්න කියලා. ඉතින් එයා බාම්පුන් ලොජ් එකට ඇවිල්ලා අපිවත් අරගෙන චැං රායිවලට යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් මේකට අපෙන් ගත්ත බා 3500ක් වගේ ඒ ගාන ඇත්තම සාධාරණ ගානක්. ඉතින් එයා අපි වරගෙන ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් කලා මෙන්න මේ පොවාඩෝල් කියන හොටෙල් එක චැංරායිවල තියෙන. චැංරායිවලට ආපු ගමන් අපිට අපේ ජීවිතය මේ ජීවිතය කැන මේ ට්‍රිප් එකේ මූුණ දෙන්න තිබ වර්ස්ම සිටුවේෂන් එකට තම අපි මූුණ දුන්නේ. දැන් අපි ඉන්ටනෙට් එකෙන් බලල එනකොට මේ තැන් හැරි ලස්සන්ට පේනවා. තින් අපි හිතුවේ මේ අපි ආවහමත් මේ හොඳට ඇති කියලා ඇත්තනම් බැලුහම අපි මේ තැනටාව අපි දැනගත්තා මේ කෝවිඩ් ප්‍රශ්නය හින්දා ගොඩක් කලාවට මේ හොටෙල් හරියට මේන්ටේන් වෙන්නේ නෑ හැබ අපිට පුරූමුල ප්‍රශ්නය තිබ්බෙ නෑ එකම ප්‍රශ්න තිබ්බේ එදා රෑට සාදවල්ට එකොල්ලන්ගේ හොටෙල් එකේ කෑම නෑ ඉතිං මොකද කරන්නේ දැන් ඉතින් පලවෙනි ඉම්ප්‍රේෂන් එක ෆස් ඉම්ප්‍රේෂන් එකම හරි ගිය නෑ මොකද කරන්න ඉතින් කරන්න දෙකුත් නෑනේ කෑම ටිකක් හොයාගෙන යමු කියලා ඉතින් කට්ටියත් කතා වෙලා පාරට ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ හොටෙල් එක තියෙන හරිය පොඩ්ඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් හරියක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. එහෙන් වයර් යනවා, මෙහෙන් වයර් යනවා, වාහන යනවා. දැන් අපිට දැන් හිතෙනවා චැන්ග්‍රායි වල අපිට කිසිම දෙයක් බලන්නවත් නැති වෙයි කියලා හිතාගෙන ගිහිල්ලා කොහොම හරි ඉතින් දවල්ට කෑම ටිකක් හරි කන්න එපේ කියලා හිතාගෙන ටවුන් එකට යන ගමන් අපි හොයා ගත්ත පොඩි තැනක් පොඩි පොලක් වගේ තියෙන තැනක් එතන පොඩි පොඩි කඩව ගැතින රෙස්ටරන්ට එව රෙස්ටරන්ට හම්බුන්න ඉතින් මේ පොඩි පොල වගේ තැනින් අපි තීරණය කළ මොනහයි කෑම ටිකක් ගන්න කියලා වැඩි වෙතුන හඩත් මොනේ කමන්න මිතවරන මේ කෑවනය පොඩි අමුතු කෑමක් පටනච්ච සෙට්ටෙන් නෑ මාරුවෙන් කනවගේ ඉතින් අපේ පීචා එලෝලු පළතුරු ඊට පස්සේ තව එතන තිබ්බා පොඩි පරාට වගේ ජාතියක් බනනම් පරාට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන් කයින් අපි එන්නේ ඔක්කොම කලේ මම හිතන මොකද චැන්ක්‍රයිව ලැබෙ මේ අත්දැකීම ගැන මට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ සතුටයි නියමයි අයමත පවුලෙක් ගත්තා බවුල ඉන්නනේ බැට්ස්ලා බවුල බවුල කිය පණයි තියයි ඒවගේ දේවල් ටිකක්කුත් අරගෙන බියර් ටිකකුත් අරගෙන තන තිබ්බ සෙවන් ලෙවන් එකෙන් අපි ආප අපේ හොටෙල් එකට ආව දැන් අපේ හිත සම්පූර්ණයම බිඳිලා අපි මොකද කරන්න කියලා හවස් වෙනකොට හිරංගය කිව්වා මෙතන මේ නයිට් ස්ට්‍රීට් එකක් තියෙනවා අපි ඒකට යමුද කියලා. ඉතින් දැන් ඒකට යන්න විදියකුත් නැහැ වාහන කොහෙද හොයාගන්නත් නැහැ. අපි Grab එකක් දැම්මා එතෙන්ට යන්න. ඉතින් නයිට් ස්ට්‍රීට් එකට යන ගමන් අපි නයිට් ස්ට්‍රීට් එකට ගියා. හැබැයි ඒකේ වීඩියෝ නම් මෙතන නැහැ. අපි මොකද ඒකට කැමරාවක් ගෙනිච්චේ නැහැ. අපිට එතන එපා වෙලා හිටියේ වැඩේ. ඊට පස්සේ අපි නයිට් ස්ට්‍රීට් එකේ ඉඳන් ආපහු එනකොට අපිට හම්බුණා ග්‍රැබ් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් එයාගේ තිබ්බනයම් පිටිපස්සේ මේ පොඩි ටුව ගයිඩ් ඔොල්ට අදාළ කරන පොඩි පත්‍රිකාටික අපි ඒටික බලදයක්වා අපි හෙනම් මේ මට පුළුවන් ඕගලන් එක්කන් ගන්න මේ චැංග්‍රායෝල බලන්න තියෙන තැන් දවසකට මට බාත් දෙදහක් ඕනෙකෝ අපි ති නයිට් සුනකුත් ඉන්න එක අපිතුවා කමන්න එන පවද උදෙර එන්න ගයිය අපි එක්කන් ගන්න කියලා ඉතින් චැංග්‍රායිවල බලන්න තියෙන ලස්සන තැන්වලට එක්කන් ගිහිල්ලා අපේ තිබ්බ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි කළේ මේ ටැක්සි අයිය තමා මේක වැඩි කළේ. ඉතින් එයා අපිව හරිම හොඳ ඩ්‍රයිව කෙනෙක් එයා අපිව ගොඩාක් තැන්වලට එක්කන් ගියා මේ චැන්රායි වල බලන්න තියෙන. ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් තැන් කිව්වට ඒ තිබ්බ හැම තැනකටම නෑ යන්න හම්බුනේ නෑ. හැබැයි අපේ දවස් ගානනුව අපිට ටිකක් බලන්න පුළුවන් යන තැන ගොඩකට ගියා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ තැන් ගැන හැම එකක් ගැන පොඩි සාරංශයක් දීගෙන යන එක විතරයි. එක් එක් ස්ථාන ගැන ටිකක් ඩීටේල් වීඩියෝ අපි ඉස්සරහට දාන්න. ඔන්න දැන් පහෝදා උදේ. අපේ ටැක්සි අයියා ඇවිල්ලා අපිව එක්කන් යනවා. අපි නම් ඉතින් ඉක්මනට ලෑස්ති වෙනවා. අපේ නෝනාට නම් ඉක්මනට ලෑස්ති වෙන්න බෑ. මොකද නංගි ලත වෙලා තිබෙන්නේ? ලත වෙන්නේ අයියත් නම් නිකන් එන්න විතරයි ඉඳින්නේ. අපි ඉතින් බඩුත් කුස්සන් එන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් මේකප් දාගෙන කරන් එන්නේ එන්න එපා. ඉතින් අතනම් අපි මේ මෙතෙන්ට ලයින්ව ටැක්සි අයියත් එක්ක. දැන් අපි ටැක්සි අයියෙන් ඇහුවා අපි කොහෙද අපි එක්කන් යන්නේ කියලා අපි ඇහුවාම එයා කිව්වා අපි දැන් යන්න පටන් ගන්නේ මුලින්ම අපි යන්න හදන්නේ මේ වයිට් ටෙම්පල් එකට. සුදු පන්සලට. දැති මෙදැන් අපිට කොටි පැටව දෙන්න ුත් ගෙනියන මෙතන එවන් පොඩි කොටියෙක්කින්න සුදු පන්සලට යන අපි ඔක්කොම සුදු ඇඳ සුදු ඇඳලා ඉතින් යා මුලින්ම අපි ඔයක්කන්ගේ වයිට් ටෙම්පල් ගෙන ස්ථානයට ඔගන් මේ වීඩියෝ එක පේන ඇති වයි ටෙම්පල් එක මොනවගේද කියලා හරිම ලස්සන තැනගේ ටුවරිස් ඇට්‍රක්ෂන් පොයින්ටක් දිරතම එක තියෙන්නේ මේක නම ඇත වයි ටෙම්පල් නෙම වෙන නමක් එන්නම වීඩියෝ එක දාන්න මටත් මතකනෑ මේ දැම් ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දෙන වෙලාවෙද ඉති මේ වයි ටෙම්පල් එක ඇතුළේ සාමාන්‍ය අපි පැයක් පෑක් හමාරක් වගේ හිටියා හරිම ලස්සනයි එක්ස්පිරන්සකට ගොඩක් හොඳ ඒක ගිල බලන එක ලස්සන ආකිටෙක්චස් තියන දිව්‍ය ලෝකය අපාය ඉලට වීදුරලින් කරපු නිර්මාණ පන්සල් ඒවගේ දෙවල්තිනවා හරිම ලස්සන ඇතැට කියලා බැලූහම ඊට අමතරව විදේශකෙන් ගන්නවා බාත්සියක වගේ මුදලක් ගන්නවා එක ඇතුළට යන්න බත්සිය සාමාන්‍ය සාධාරණ ගානක් එහෙම බැලුවාම ඊට අමතරව එතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් එක එක වෙස් මූුණු ඊට පස හොඳම දේනවා මංගුලට මේ මෙතනින් පෙන්න්නම් අන්දක් ඇතනක පොඩි පන්සලක් ඔය එකක් තියෙන කියලා මංහිතවේ පන්සලක් කියලා බැලිනම් ඇත්තර මේක පන්සලන්න මේ ඒක වොස්ටරූම් එක ඔගොල් බැලුවල්මට රැවටන එකත් මාකර පන්සලක් වෙන්න ඇති කියලා බලන්නති ටොයිලට් එකකුණ ලස්සන්ට හදල දීන විදි දැන්වන්න අපේ ඉතින් වයිට් ටෙම්පල් සවාරිය ඉවරයි නේද දහයමාට අපේ ඇයි කැබ්බයක අපිට එන්න කියලා තර පැක් ඇති මේක බල්ල ඉවර කරන්න දැන් අපි යමු නේන ඉතින් වයිට් ටෙම්පල් එකට අපි ගිහිල්ලා ඊළඟට අපිට පිපාසාවක් ආවා ඊට පස්සේ අපි පොඩි බීම ටිකක් කුරුම්බ ගෙඩියක් වගේ දේවල් බීලා අපි තීරණය කළා යන්න ඊළඟ නැවතුම් පොලට. ඉතින් අපි කාර් එකේ නැගලා අපේ ඊළඟ නැවතුම් පොලට ගියා. අපේ ඊළඟ නැවතුම් පොල උනේ මොකක්ද? චැංග්‍රාහි වල තියෙන ලස්සනම ලස්සන ස්ථානයකට තමයි අපි ඊළඟට ගියේ. ඇත්තටම චැංග්‍රාහි වලට එන එක්කෙනෙකුට අපි මේ තැන රැකමන් කරනෝ අනිවාරෙන් යන්න ඕනෙ කියලා. මේ තැන තමා සිංහපාක් එක. දැන් සිංහපාක්වම අපි මුලින්ම හිතුවේ නිකං පොඩි චූටි පාක්කයක් වෙන්න ඇති සිංහයකුත්තින්න ලොකුවට මේක මොකක්ද මේ විකාර කියලා. හැබැයි අපිට තේරුම් ගියා මේක මේ නිකම් නිකම් පාක්කයක් නෙමේ ඒ පාක් එක ඇතුළ අපිට ඇවිදින්න නම් පයින් යන්න බෑ. අපි ගන්නවට පොඩි ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එක අරගෙන මේ පාක් එක වටේ අපිට යන්න පුළුවන් වෙහිකල් එකේ ගාන එකක විදිර වෙනස් වෙනවා අපේ එක බාත් එදදාස් පන්සියක් වගේ මට මතක විදියට වෙහිකල්ලකට ඉදස් පන්සයක ඉද දිසියකති හරිම ගාන දාන යට ඔයගේ ගානක් අපි ගෙවලා ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ලගේ පාක්කය පුරා යන්න පටන් ගත්තා ඇත්තර මේ පාක්කය ගත්තාම හරිම ලස්සන පාක් එකක් අපි ගොඩක් අහලා බලමු ඩ්‍රයිවර් අංකල්ගෙන් කොහොමද අපි මේ යන්නේ කියලා පාරේ කියන්න පුළුවන්ද අපිට එක්කන් යන්නේ අපි නේ මෙතනනේ අයියෝ ෆොටෝ එකක් ගන්න ලකුණට මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න යන පාල් අපේ පැය දෙකයි තියෙන්නේ අපි මසුරෙන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ වටේ ගිහිල්ලා ඇනිමල්ස් බලලා ටී ප්ලාන්ටේෂන් බලලා ගෝල්ෆ් කෝට් බලලා හන්සිය බදලා එමත් තමයි තියෙන්නේ right පැය දෙකයි තියෙන්නේ ඉන්න ඉන්න මෙතන ෆොටෝ කැප කවද මම මම කියන විදිහට වැඩ කරනවා මෙතන වාහනේ පේන්නේ නැහැ. අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම හිතන්නේ වාහනයක් කෙලවන්නේ. ෆෝ සීට් එකේ යන්න තිබ්බ අපිට ඕන. නේ? මේ හිමි හිමිට යමු. සෝලි සෝලිය. දැන් බලන්න අපි සිංගපාක්කේ අපේ රයිවර් අංකල් එක්කන් ආව මෙතෙන්ට. යේ! ඔගන ගොඩක් එන්ජෝයි කරන්න පුළන් මේ පාක කරනාවොත් තැන් අපි මේක ගොඩක් කලාටාවේ දවල් දොළහට වගේ කිට්ටු වෙලා තම ආවෙත් හැබැයි මම හිතන හවස තුරට වගේ ටයිම් එකරග ගොඩාම හොඳයි පාක් එක නම් හරිම ලස්සනයි පාකේ විධ ඇක්ටිවිටස් තිනෝ කරන්න විශාල පාක උගන්ම වීඩියෝල පෙනීම සමරයක් විදිර දාන්න ඊට පස් මම එක දාන්නම් ලොකු වීඩියකුත් දාන්න පාක එක ඇතුළ විතරක් හදපු වීඩිය එකක් හැබැයි බලන්න මේ පාර්කය කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. මේ පාර්ක් එක ඇතුලේ අපිට ලොකු රවුමක් ඇවිදලා එන්න පුළුවන්. ඊළඟ පාර්ක් එක ඇතුලේ ඕනනම් තියෙනවා ඕගලන්ට කෑම කන්න තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. පොඩි බියර් එකක් ගහන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පොඩි තියෙනවා ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා අර net කේබල් වල එල්ලලා යන ඒ වගේ දේවල්. අපිව කරන්න ගිය නෑ මොකද ඒ වෙලාවේ ටිකක් දවල් වැඩි හින්දා. නමුත් හවසක වගේ આવුත් නම් හරිම නියමයි ඒ පාක් එකට යන එක. ගමන් ගැපි එක්කන් යනවා ෆීල් ට්‍රිප් එකක් මට හිතෙන් අතරින් කියලා ඩෙඩ්ලොක් එකට වැටෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ කමන්නේ අයියා ඉතින් ඉන්නවනේ අන්තිමට නම් කියලා බේරගන්න ඔක පේනද මාර ලස්සන ඇත්තන මේ දර්ශනය නම් කැමරාවෙන් බැලුවට වැඩක් නැහැ ඇත්තටම ඇවිල්ලාම බලන්න ඕනේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පාක් එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අපේ ඊළඟ නැවතුම් පොළ ඊළඟ නැවතුම් පොලට යන්න කලින් පොඩි දවල්ට ටිකක් කන්න යන්න තැනකට ගියා ඉතින් එතනටත් ගිහිල්ලා අපි කෑම කාලා දැන් අපි ලුලුම් එකෙන් කෑවා ලුලුම් එකෙන් කාලා දැන් අපව යන්න යන්නේ අපි වගේ තනේ බාත් 800කට කෑව කට්ටියම සෙට් එක ඇතර මාරවන්නෝ අත ඔකේ <laughs> අපි ඊළඟට පිටත් වෙච්චි තැන තමා මේ බ්ලූ ටෙම්පල් කියන තැන. එති මේ බ්ලූ ටෙම්පල්ල කියන්නේ ඇත්තරම පන්සලා මේක ඇත්තරම තුවරි සැට්‍රක්ෂණ එකක් තමයි ඔකන්ටත් මම මේ වීඩියෝ දාන්නම් මේ වීඩියෝල පේන ඇති කොහොඳ පන්සල තියන්නේ එක ලස්සන ලස්සන පිළිම තියනවා පන්සල තුළේ ලොකු බුදු පිළිමයක් තියනවා ඊට අමතරව වටේ හරි ලස්සන ආකිටෙක්චර්ස් තමා තියෙන්නේ ඉතින් මේවටික අපි බලන්න ගියා දැන් මේ වෙනකොට හවස් වේගෙන ආවා. ඉතින් අපි තීරණය කළා එහෙනම් අද දවසට අපි මේ ඇවිදපු තැන් ටික ඇති අපි එහෙනම් ගෙදර යමු කියලා. කොහොමද බැරි මචං චංග්‍රයි බ්ලූ ටෙම්පල් එක යනවට හිතෙන්නේ? විමල් සර්. ඒ වුණාට අපි දැන් හරි මහන්සියෙන් ඉන්නේ. මේ ජම්බෝ ජොලියක් අපි ගන්න යන්නේ. මැප අනුව ගෙදරන්න කලින් අපේ ඩයිවරය හරිම හොඳයි යා එම ගෙදර ඩ්‍රොප් කන්න කතා කරේ නෑ යකු අපි එක්කන් ගැන තවත් දනත්ති නො ලොකු බුද්ධ පිළිමයක් තියෙන දනත්ති නො එතැන්ට අපි ගිහිල්ලා අපේන ගෙදරයම කියලා ඉතින් අපි ඔයා එතැන්ට එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ බුදු පිළිම ඇතුළට ගිල ලොකු බුදු පිළිමයක් පිළිම ඇතුළට අපිට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් ඒකරනිකං ලිප්ටෙක් උඩට ගිල්ල එක ඇතුළ බලන්න පුළුවන් ඉති මේ ඔකලන් වීඩියෝල පෙනෙකෝයෝගේ තියන්න කියලා අපි ගිහිල්ල කොහොමරි ඒකත් බල එතන හරිම ලස්සන තන ගෝගලන්ට මේ වීඩියෝලින් පේනවා ඇති කොහොමද කියලා Sabadika. Kapoka. චැන්මායිවල පලවෙනි දවස මේ විදිහට නිමා වුණා. දෙවැනි දවස මීටත් වැඩිය රසවත්. ඉතින් දෙවැනි දවසේ මොනාද උනේ කියලා අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිගයි කියලා මම හිතුවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු දෙවැනි දවසේ අපි කොහෙද ගියේ කියලා. ඔගොල්ලෝ එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟට කලේ මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් දැනට බයි ක්‍රේසිමෑට් සබස්ක්‍රයිබ් කළ තියාගන්න මේ මේ මේ වටෙන් ගන්න අද ගන්න あれあれ දැන් ෆ්‍රන්ට් එකට දාලා කපලා ගන්න ඉස්සරහට. මේවද? කොහමද? දෙලේ යන්න කල්පනාව. කපලා ගන්න කපලා ගන්න කපලා ගන්න. තේල් ගාත් ඉවරයි. අයියෝ. දැන් බලමු අනික එක නෑ නේද? රයිට්. අයන නංගි. <laughs> එන්නගේ බලමු බලමු එයාගේ වැඩ කොහොමද කියලා හරි බලමු එයාගේ වැඩ ඕ මෙන්න එයාගේ වැඩ